Vamos a generar estructuras. Tipo mundo super Vamos a borrar esta capa. Esta capa la vamos a borrar. Vamos a preset, vamos a water world. Y ahora vamos a presets porque no me gustó. Vamos a botones. Pico de vamos a preset. Ah, no es malísimo. Vamos a usar a redstone ready. a preset. Malísimo. Ahora vamos a desierto. No, malísimo. No, kingdom. A ver, me ilusiono. Porque tú ya no me parece. No, mentira, ya, de Ah, está divertido encerrar No Solo pensé que fuera tan divertido. Vamos a encerrar un bebé si un... ¡Ah, mira, Vamos a matar a este está, Esperen un segundo. Pausa. Resume. Bueno, vuelta, pero creo que te voy a tardar un poquito menos que otros videos eh, oh, porque tengo un pequeño problema y bla, bla, en serio quería hacer un video Ahí está, pues, ahí está. Ahí puta, te quedas Ah, mira, está bailando. Sofía, mira, mira joder. Tu mamá, y tu familia. Tu mamá, con tu hermana, creo que era más. Tu hermana, la, que vamos a tocar un down. Así. Spawn, spawn, spawn. Spawn pez de plata, spawn blaze. Huevo de magma, spawn lobo, spawn dragón. Calamar, pollo, vaca, ovejas. Chanchos antibarrianos. A ver si me sale alguien. A ver. los soldados que Bonito. <laughs> Ay, ay, ay, estamos. Estamos ahí en las avillas, como, ay, ay, soy chido. Y se super chidos. que hay, pero bueno, bueno, bueno, bueno. Este es el último que Bien. Ahí te lo voy a poner. El último del video, así que espero verlos en otro y... ¿Mi frase? Así que, ¡chao!